Salvete spectatores ex norba, quae italice norma digitur. Sum ne sola? Non sum. Ecce. Salvete, Salvete omnes. <laughs> Ecce. Et nunc naturaliter aliquid digite, quae so. Naturaliter? Ita. Eh. Oh, oh, ehm, eh, eh, ehm, eh, posso qua è sempre quotidi e dico eh, simul experge factus eh, haikmonia haikmonia sx nono ante date vulgare in saeculo e eh, oh. quanti sed aspigide. Quanti? Tanti fighe. Aspigide Quanti sint lapides? Mm. Quanti sint lapides sunt altiores me ipso? Beh, non non sum non sum satis altus ego. Ut etruscus. Per Lucius est altissimus. Sed Lucius Lucius sane sane altior me eh. et hi lapides homine altiores sunt mm. et non nisi humanis manibus saeculo nono ante aetatem vulgarem congesti uh. Ah! ne te, ne te laidas ne ah. et et anno octogesimo primo antetatem vulgare sulla marioque Micantibus <laughs> pagus a populo suo relictus est hoc ego hoc est naturale mio hoc ego quotidie dico simul experge factus et post antaculum <laughs> et quid est tibi naturale dicere eh quod ehm est architectura megal megalitica dicitur recte eh? et in manitur ubique in mundo in manitur in indonesia in manitur in uh, anatolia ita uh, in Japonia sunt variae quae uh, eh, etiam et similiter est cor qui quia videmus eh, angulos curvatos et certe est opus incertum opus incertum o catur certe mi difficile mm. est camera uti qui an alico modo false verti facendo discimus facendo discimus non eh. refert um, gaudio vos naturaliter gaudio te naturaliter aliquid Oh, oh grazie, sempre naturali terra liquidex plana. <laughs> es mi moris naturali terra liquidex planare. Valete. Eh. Valete. Salvete spectatores. Oh. Nunc. Venium homines. Venium homines. Oh, scheiße.